Sziasztok! Azt kell mondjam, eljött a nemes pillanat, amikor én abba hagyom a videózást. Na, hagyom abba, kell. És lavagjuk. Amúgy meg cső gyerekek, és én most a Sega nevezetű száját segít. Itt akarok. Tiszta rettet. Sziasztok, búzol! Ah, ah. Vazzá. Hoppá, átokat a gondosok. Jöjj! Gyerekek! Komolyan mondtam előbb mondottakat. Sony, tudod, mit adok nekem? Egy ilyet. Hogy? Gyakran gyerekek ezt. Ja, meg még ezt is adhatom neki, hogy Meg még azt is, hogy... Itt a hegyek fos. Meg ezt is, hogy... Ezt. Ezt adom Sonicnek ajándékba a rányúja. What? What's up with the castle? Na jó gyerekek, itt is van a új részletek. Egy kost. Jaj, gyerekek, itt még mai napig se tudom, hogy mit kell csinálni. No way. Szép, izé, földháttérünk van. Úgyhogy gyerekek, most vissza is csinálunk oda, ahol régen voltunk. 3, 2, 1. Azt a gyerekek. Hát ez szép TNT-t adott be, amikor kiléptem a játékból. <laughs> Hát valahogy ezt adta be nekem. És most ülhetek itt egy fél órát, mivel elkezdtem, és azt írták, hogy TNT fog robbanni a gép. Úgyhogy gyerekek, kapcsoljuk ki azonnal, és indítsuk el a Sonicot. 3, 2, 1. Unc, unc, unc, unc, unc. Kivittem a Sonicot, gyerekek. Aj, oh, gyerekek, végre kivittek a Sonic gémet. Oh. Who fucking you? I'm the Grand Theft Auto Hero. As GTA rapito nu. How hard for Verizon? Stanna, alltså det är GTA 5. Alltså det är GTA 5 och jag säger när jag är små. Igazi GTA 5 telepítő. És három, kettő, egy, hamarosan átváltozik Grand Theft Auto a Sonic 1 Három, kettő, egy. Nem tudom, hogy átváltozott uh, Gary. A GTA San Andreas, GTA telepítő. <laughs> Nem mondom mindig azt, hogy GTA San Andreas telepítő. Itt az A betűvel nagyon szeretek ugrani. Chill out. Yo, Knoll. just the Most én csináltam. Fú, gyerekek, belagoltam. Megtaláltam eldugva. Na gyerekek, mi is csináltuk a legyen a te bajatok nevezetű pályát. Ez igen, ez a legyenek a te bajotok. A te globál. Dorina. Csoki. Most megettem amúgy a Dorina csokit. Szonyan találták ki gyerekek. Na, Joe gyerekek, már itt tartom. Joe Sonic. Jó vagy most? Egy pályát késvitt. Itt a geciá vagy. Oh, oh, oh. Várjatok, az meg gyerekek. Vissza teleportáltunk ide olyan foteletek vannak, gyerekek, írjátok le kommentbe. Regial. a level. Vassza meg. 3, 2, 1-re váltsunk át a le a Federe. 3, 2, 1. Itt van. Gyerekek, akkor kell. És láttad, gyerekek? Itt még a, ott a sziget is jól felrobban nagy, és nagyon örülök neki. Mivel nem kell többet szalkodni rajta. És itt amúgy már el is kezdenek lettek. Nézzük a videó végén videókat. Super Sonic Bosch.